De moment no hi ha hagut acord amb tema B i queda menys marge perquè els treballadors del metro desconvoquin la vaga convocada per dilluns i dimecres coincidint amb el Congrés de Mòbils. A la tarda hi haurà encara una assemblea dels treballadors de matí, però de moment, Agatha Fàbregas, la votació ha estat molt clara a favor de la mobilització. Sí, hem de veure encara com va aquesta assemblea de la tarda i què diuen els treballadors que no han votat al matí, però en principi sembla que es mantindria aquesta vaga, tenint en compte que a la tarda es preveu que l'afluència de treballadors sigui menor. I és que aquest matí l'assemblea ha estat rotunda, un no rotund. Tothom ha votat no a les propostes de millora laboral presentades des de la direcció del metro, tots els 700 treballadors que han assistit a aquesta assemblea. Per tant, si això es manté així, hi haurà vaga de metro de 24 hores dilluns i dimecres de la setmana que ve en plena arrencada i en plena setmana del Congrés Mundial de Mòbils. No estan d'acord els treballadors en les propostes que els fan de millora, entre d'altres, aquest augment salarial d'un 1% o que passin alguns dels treballadors que tenen jornada parcial a jornada completa. Ells volen un calendari que beneficiï a la totalitat de treballadors. També avisen que hi ha poc marge de negociació negociació i poc marge per convocar noves assemblees de cara a poder canviar aquesta votació d'avui i que dilluns no hi hagués vaga, perquè això, estem a dijous i dilluns ja està convocada aquesta vaga. L'Ajuntament, però, per la seva banda, es mostra optimista, creu que sí que hi ha marge de negociació i que la proposta presentada és bona tingut una assemblea amb molta afluència i la, els vots no els diré perquè hem de respectar l'assemblea de la tarda que es convoca a les 13.30, però el resultat ha estat eh, que no s'accepta l'oferta de l'empresa de manera unànime i per tant es ratifiquen les convocatòries de vaga pels dies 22 i 24 de febrer. No hi ha hagut cap, cap vot en aquesta assemblea del torn de matí a favor d'acceptar l'acord de l'empresa. Penso que no hem de fer més valoracions als representants, l'han fet ja els treballadors sobre què és el que ha ofertat l'empresa.